place de la femme dans la société bah, Je ne sais pas. Ça pourrait être mieux. Ah Eu agradeço a uma mulher por ter nascido. <laughs> eu acredito que a mulher ela tem um papel fundamental né, em todas as micelas da sociedade, não somente na questão da construção familiar, mas também ela tem um papel da ascensão profissional. Eu acredito que a mulher, sim, ela tem que reivindicar suas vontades, as suas sugestões. Uma bela evolução, mas que há encore du boulot à faire euh, que ce soit une vraie équité, une vraie parité. Olha, eu sou meio suspeita para dizer, porque eu sou uma delas. A mulher é guerreira, ela é batalhadora, além dela trabalhar, ela cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido. Então acredito, não é feminismo da minha parte, mas acredito que a mulher consegue desenvolver muito mais tarefas do que o homem. E acredito que hoje em dia o papel dela é fundamental na sociedade. Estamos cada vez mais fortes. Je trouve qu'on a que la place de la femme dans la société française elle a pas mal évolué depuis quelques années, depuis une cinquantaine d'années, mais qu'on n'arrive toujours pas à être euh, à égalité avec les hommes, quoi. En France, ça s'arrange, on va dire, je trouve. À peu près égalitaire. O papel da mulher na sociedade brasileira é muito importante. Agora devia melhorar mais ainda, né? Olhar mais para as mulheres também. Euh, égalité, euh, enfin il faut qu'il y ait de l'égalité, plus d'égalité. Euh, C'est important de, que l'égalité se mette en place. Ah, tem um papel fundamental, que a mulher é lutadora e é guerreira, né? ela tem tendência de lutar. et você vê que nossa presidente é mulher. Mas a mulher é boa demais, a mulher coisa boa. Em todo sentido falado. Les femmes se battent euh, tous les jours pour euh, une égalité des droits avec les hommes. Et, euh, et ouais, elles ont, elles ont tout à fait raison de faire ça. Elles ont autant de chances que nous de réussir dans n'importe quel domaine. Et... importante, porque cada dia que passa tá, tá buscando, tá se igualando ao, ao sexo masculino, entre aspas, em algumas coisas, né? E até para algumas para alguns tipos de liderança é até melhor do que o, que o homem ou em relações. E é o Brasil, pelo pleno século XXI, tem que ser o Brasil de igualdades, Je trouve que ça commence à s'améliorer, la place de la femme dans la société. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, car quand on voit les articles encore publiés aujourd'hui sur Internet, où une femme se fait traiter de pute pour avoir mis une jupe, et qu'on utilise ça comme justification euh, pour une agression sexuelle, je trouve ça scandaleux. Ah, a ah, gente, nós todos que vem uma mulher, mulher em si, pra gente é uma coisa divina. Pô, mulher é tudo, né? Uma coisa divina, mulher é tudo de bon. Agora, na sociedade, dentro da sociedade brasileira, hoje em dia, o que nós temos? Temos uma presidenta, né? temos uma hoje dentro de, uma, de umas organizações não governamental, que é a Petrobras no Brasil também, que é presidida por uma mulher. Eu acho que a mulher em si, dentro da sociedade brasileira, está tomando seu espaço, né? La femme, c'est le sexe fort. <laughs> Sou brasileira, baiana. La femme trouve sa place dans la société. É, eu, eu, posso, eu posso dizer qualquer coisa, Pas de place. <laughs> Euh, il a pas la, la, la femme n'a pas, pas encore trouvé sa place euh, dans la société, dans le sens où, enfin du moins elle l'a trouvée, mais elle peine à la faire, euh, à la faire savoir, à la montrer. Mulher é o centro do universo, eu acho, assim, de tudo, porque a gente pare. E quando você é o centro da casa, você onde trabalha, você é, quando você até quando você está meio desorientada, você desorienta quem está ao redor. Eu acho a mulher sempre um núcleo de alguma coisa assim. Sem a mulher, sem a mulher, é, nós homens não sobreviveríamos.